Spectatori, foram do funmanto disco. Usantela alma observaeo, astronomi sto di detectis lun formanto disco in planetos sistema Proxima Quarchum junior in fordeni atero. Ci circa Ulimas Jupiter similon planeto. Uno ad du caski gantoin de tiu sistema keo ancora o estas en la proceso de formado. La disco esta sam granda o la distanso de la Tero al la Sunum, cae consistas el sufici da maso por formi gis tri satelitoin, sam granda omnia d'uno. Antaue, la scipo jam trovis indicajoin pri la disco, sed ne povis konfirmi dies detectum gis nun. La malcovrajo adones grand valorem opportunum posturi, kiel planeroi, cae lunoi formigias.